Telecentro Europe eh, nació informalmente como una red en el año 2007 aquí en Barcelona, eh, a raíz de un encuentro de redes de telecentros de toda Europa. En el 2008 se lanzó como, una red todavía informal en el contexto de la eh, conferencia ministerial sobre inclusión de Viena, que fue en diciembre del 2008. A partir de ahí eh, comenzó a, celebrar un encuentro anual, el Annual Summit, que primero se hizo en Estambul, luego en Budapest, eh, luego en Bruselas. Y en 2010 se constituyó como mm, una asociación sin fines de lucro con vocación internacional con sede en Bruselas. Telecentre Europe, eh, además de estimular digamos, la cooperación entre redes que se conocen a través de la, asociación, ETA misma eh, participa de, proyectos mm, financiados por la Comisión Europea en, el programa eh, de aprendizaje a lo largo de la vida, el Lifelong Learning Program, o también en el programa CIP, que es un programa, mm, digamos, este, para hacer pilotos a gran escala. Entonces, eh, actualmente está participando en dos proyectos que tienen que ver con cuidadores o cuidadoras, ¿no? porque esto está asociado al tema del envejecimiento de la población y, cómo de alguna forma los cuidadores o cuidadoras de la gente mayor pueden contribuir a la alfabetización digital de esta gente. Y luego hay tres proyectos que van a comenzar hacia finales de este año, eh, dos de los cuales los coordina mm, Telecentre Europe, en el otro es, eh, partner. En ciertos contextos puede ser un limitante, ¿no? aunque lo que nos hemos encontrado es que eh, a pesar del predominio del inglés como lengua franca, muchas veces hay eh, otras lenguas eh, que pueden servir em, de, vehículo, ¿no? entre, al menos entre algunos partners o entre algunos miembros de, las redes, ¿no? como puede ser el, francés, el español o el alemán. digamos, lo que la hace específica es justamente su, referencia territorial. ¿no? Y como red de Europa, eh, digamos, es una situación compleja porque por un lado eh, están representados casi todos los Estados miembros de Europa a través de algún socio. Digamos que de los 27 Estados miembros de Europa hay 20 donde tenemos miembros activos. Pero luego hay mm, también países, eh, digamos, este, que no son eh, miembros de la Unión Europea actualmente, como Serbia, Croacia, etcétera, donde también tenemos miembros. Entonces esto ya nos eh, crea una, particularidad a veces en cuanto al tipo de actuaciones que se siguen, porque si es, digamos, con los países de la Unión Europea ya hay un marco bastante establecido por la cantidad de de iniciativas y de, iniciativas políticas y de, programas de financiación que, que, pone a disposición la Comisión Europea, pero con, los otros países a veces es un poco más difícil. Respecto a las otras redes, mm, compartimos algunas temáticas de interés eh, común con, eh, por ejemplo, la red latinoamericana. Ellos también están trabajando el tema de la empleabilidad de los jóvenes, que ahora es un tema clave aquí en Europa, o a través de Telecentre Doctor, que es la, organización internacional que da un poco eh, coherencia al trabajo de las distintas eh, redes regionales. Estamos también eh, llevando un programa adelante que es, que es este sobre las TICI mujeres. la alfabetización digital, si bien todavía puede ser digamos, una demanda, eh, está tendiendo mm, a transformarse mm, quizás en, un commodity, en el sentido que, bueno, no es tan necesario mm, como, era antes, o al menos no de la forma que lo era antes, ¿no? que se solía formar en competencias digitales eh, en una forma un poco genérica. Cada vez se necesita una formación que sea más específica, más orientada a las necesidades de, cada colectivo y entonces así vemos que, por ejemplo, con el tema de la crisis económica eh, hay muchas redes que han recibido cada vez más eh, presión de sus usuarios para eh, digamos, ayudar a, a, esos usuarios a em, a buscar un trabajo por internet, a prepararse para, eh, digamos, este, mejorar su empleabilidad. ¿no? Entonces, vemos que la tarea de los telecentros se tiene que mm, como eh, amoldar a esas nuevas exigencias y además eh, estamos empezando a pensar en el futuro de los telecentros, por un lado, cómo hacerlos más sostenibles, porque también en ciertos contextos dependen mucho de la financiación pública y la financiación pública está digamos, este, restringida eh, en los tiempos que corren. Y también este concepto de innovación social, ¿no? O sea, vemos que los telecentros son un elemento de dinamización en su territorio y, de alguna forma em, tienen esta posibilidad gracias a sus capacidades de, networking con otras organizaciones y eh, tienen la posibilidad como de de poner su labor con los usuarios en, un contexto más amplio y, crear un, impacto a nivel local. ¿no? Entonces, eh, creemos que cada vez se puede, usar se puede hacer un uso más innovador de las TIC, tanto por parte de los usuarios como, parte, como por parte de los telecentros. Sí, la, la, red la conozco, estoy bastante familiarizado con las redes en Cataluña, primero porque vivo en Barcelona desde hace 11 años. Eh, en el, entre el 2005 y 2007 estuve trabajando desde la Fundación de la Ciudad de Vila de Cans en un proyecto eh, del cual eh, el resultado fue un libro que se llama Suturando la Brecha Digital donde eh, analizábamos redes de Cataluña, Extremadura y Andalucía aquí en España y hacíamos también comparación con redes de otros países. Estoy familiarizado y muy contento de, la labor que, se está haciendo, que creo que ha sido em, realmente muy útil, primero para dar acceso a colectivos que podían estar en dificultades, ¿no? Eh, mayores dificultades de, entrada al mundo digital y, por otro lado soy consciente también de que la Generalitat tiene eh, planes para hacer, digamos, confluir los telecentros en una eh, estrategia más ambiciosa, donde de alguna forma hay elementos de innovación de innovación social que, nosotros desde Telecentro Europe también estamos tratando de impulsar.